من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله المطهرين وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين بعد جماعة السلام عليكم Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala. barka mu da saduwa a wannan rana mai albarka ta litinin ba don komai ba don gabatar da karatun littafin mai albarka sunan jari a yau muna wani ga watan sha'ban hijar annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da wanda yake ya daidai da bakwai ga watan maris a lissafin shari'a dubu biyu da ishirin da biyu sannan za mu tashi a kan hadisi na talatin da takwas sannan kuma a cikin babin shidda sannan kuma a cikin kitabi na farko kitabu alamatin mutuwa shine kitabi na farko ɓangaren nuna mana alamomi na annabta abinda zai nuna ma alama ta annabta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su mun ji abinda muka ci abinda ya gabata ɗaya bayan ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ta kowane ɓangare idan kawai waya ya fi dukkan sauran halitta kowane ɓangare jimiri haƙuri dauriya sadaka in ana nema wane ne a gaba to shi ne manzo Allah ga sadaka ga kyauta ga haƙuri ga jimiri sallallahu alaihi wasallam shi ya zama aka ce na biyu sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi ne mafi kyauta daga cikin mutane aka ce kyautar manzo Allah kan rewul mursala yadda ka san iskan bazara idan ya taso fu fu fu to haka kyautar manzo Allah take shi annabi sallallahu alaihi wasallama ba ka tauba ba ka tambaye shi yace ba bayya cewa la illa bi tashahhud shi ya cikin tafiya kada yake kyala ba ka ce ba ba ni yace la ba bayya cewa la ya ce illa bin tashahud sai da cikin tahiya sallallahu alaihi wasallam ko da ka zo wajen manzo Allah kace ba ni in babu sai ce zamna shi ba kamar kai bane ba ka ce wallahi ka zo daje ne ai daje ne a daje ne a manzo babu wannan kawai ta zai zamna bai to bace ba ka zamna ana kawo zai dauka ya baka sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani lokaci da aka shiga cikin yunwa matsala ta yi matsala wahala ta yi wahala mutane sun zo sun taru a cikin matsalaci an zamna kowa ya kasa kulle ya ci daga ina abinci zai zo to akwai dukiya ta bahra dukiya ta mai ɗin biyawa sai aka ɗauko ta aka musu Allah sai ta shigar da matsalaci, aka ajiye ta a aka tara sabai da suka shigo cikin masallaci annabi zai yi sallah sai mutane suke leƙa ba kowa yake da wuya ana ƙara tsawon abin da wuya kowa waje a kai shi ah. ka san mutane da suka yi yawa in kana so a ga sai ka daga kai kuma ga yamma tana ka su kowa yake daga wuya yana so annabi gan shi sai annabi ce wai ko ku samu labari ne an kawo duki na ta suka ce kwarai mun ji labari an kawo dukiyar fara sai annabi ce to ku sani ana kashe la bakiru annabi ta ainihin mai rabawa ne ba marwaci ba ne